gera ku nsonga nyingi ezikwata ku kitongole naddala ekyebyobulamu ministry evunaniza ku byobulamu n'ekirwadde ekya covid-19 ekigambibwa okuba ti no mu sabbiiti eno omuwandiisi w'enkalakkalira diana atwini yagamba nti namateeka agateekebwawo okugula ebintu procurement law nti gegalemeseza ministry okutambuza obulungi ebintu mukulu tamale yonna agenda kubitutemeratemera n'ensimbi hmm. emitwalo ekumi gye bagenda okutuwa era tugenda buli kimu kyonna mujja kukuba amasimu mujja kuweereza message mm. ah, mukulu tamale kubanga tubadde tuli mu nyota sabiiti bbiri nga tituli naye naye mukama atuwadde ekisa olunaku olwaleero tuli naye omutesitesi era omwajuzi wa programu enu amanya nze kwezi robinson era nga tugenda kutolontokera ddala paka ku ssaawa zigenda kubeera mwenda ez'olweggulu lwolunaku olwaleero mwabatulwa ku youtube banange mwebale nnyo nokusingira ddala bomugwange lya america bungereza namuwanga abala mm. mwebale nnyo comments zemuwa amutuzamu amaanyi naffe netweyongera okubaweereza kibi nnyo kibi ddala waliwo obutambi obutambula ku social media sijja kuwogerako mu kiseera kino nayetujja kuwogerako eyedda naye nga kibi nnyo bannaffe okuswaza bannaffe betutambula nabo omuntu waba nga akutwadde mu mukwano akwadde omukwano kiki ekimukuswazisa banabe okutuuka ku ekyokibi nnyo kibi nnyo nolaga obwerere bwoli eh. omuntu akuwadde omukwano gwe kitalo nnyo kitalo ddala eh. abantu abekikanga ekyo bannange mweddeko mwedde kaza waisi mujja kubanga mutukoze bubi nnyo mukulu tamale mm, naye manyiza ekinsanyisa mm. bwendaba obutambi obwo bwe nayogera mm. longa ego kati waliwo akatambi yakolo kenagamba nga naakali kavalinga ngambaga nti paaka bagitunda takisi paaka enkadde bagitunda mm. kati ekiriwo ki akakatambikoolabi mm. nabaga nti kati paaka bagitunda baleeta omusajja wano omuyindi mm. ngaayina sente muyindi n'abagamba nti ettaka erisigadde mu kampala eddene liri mu takisi paaka mukka n'abagamba njagala nzimbe ekizimbe ne bwe ginaaba emyaliiro nga ataano mm. naye mufunemu byonna one wansi wabeereyo taxipark kubanga kati nga bwolaba flyovers nga mulina planing ebyamu mm. byakibbi mm, muyinza okukola taxipark ne mukola oluguudo oluva enguudo zonna eziva mu old taxipark nga ziyita mu ttaka nga emotoka eraga emasaka efulumira mu old tax park negukire nateete gyeviirayo wy nti enguudo za uganda zonna traffic jam ebeera wano ku masaŋŋanzira wy nti bad driving hmm. oli ajja naggala oluguudo luno n'alugala n'ayingira ngaayagala kuweta ku ddeeno kakati ate nga emmotoka ye esibye zino ezijja ate talina waayita kati n'asiba zonna ekitegeeza if it is proper driving kakati eyo taxipak omusajja yali agibaze hmm. tiye agenda gizimba wansi ngaemmotoka bweyingira nga eraga ntebe efulumira kibuye tewaba jamu hmm. yes hmm. kakati omusajja bwajja wano abawutoda ne bamulwanyisa they had no plan for it but could not allow mm. any development mm. kubanga gavumenti bwebekola ebintu yo ejja kunyaga ebintu bya uganda byonna ekibiremesezza okukola nabaga nti museveni ye musajja ayina yaiya zennungi ezikoze mu mawanga amalala naye wetezikolakakati mm. omusajja wobwajja sebaana kiso namulyako enguzi mm-hmm. omuyindi mm-hmm. sebaana kiso namulyako enguzi kati abawutonda ne bamutiisa omumutta yali agenda kukola wansi nga besi emotoka zigenda bweziti mm-hmm. e-, egenza enakawa efulumira eri eiwala mm. eh. ziyita mu ttaka ono yizira onukosti yali bali bajjamu ebyo emyaka ana mwenda oba ataano kati abawutoda ne bamulemesa abawutoda ne bamulemesa bayagala omutta nadduka naye nga sebaana amuliddeko enguzi kati omuyindi kwegende wa sebaana namugamba sebaana enguzi eyange ginzirize <laughs> nga sebaana sente yazikolaki yazirya dda mm. kyavaaga ntya nti abaleesa obuzibu batakisi nayita abagaga musanvu mm, nabaga nti mbaguziza olububuto lwa paaka mhm. turaise mane okuziddiza omuyindi mm. kati transaction was irigo is it how you get government rand kasi baana bwaba awummula nabayita nabaga nti mumusanvu benawa mbongeddemu basatu muli kumi nomu some don't know even where they bought tebamanyi we bagula kati mwalimu omugezi omu nga bamuyita kwa kuwumba mm-hmm. ye naatunda nadduka mm. kati if we take singa si museveni muntu mulamu tukubuuza this land belongs to government how do you get government land through land commission did mm. you get, did you get it through land commission two did seven have Sebana's decision was personal. Mm. Did he have a backing resolution from State Council? Or did you go to State Council or mm. Recording. Mm. you take byomujjeeko abamwenyabonyabonya banekamba buulire muleme kunkubira amasimu kunsaba mmere kunsaba sente sinze naleeta covid maze emyaka munaana sikola i already have a large family mm. ne mumwenyabonya nnyo yavumedi mi emyaka gyange mugiri gyosinze kubanga omuntu buli lwalaba kakati mukapirika yajja naŋŋamba nti bandabiri abakolaki esente muzeeyi yazireeta naye bangoba mukibanja kakati okuva olwo muzeeyi lweyo emusinga taddangamu mulaba ti they come to me abantu bonna abayina ebizibu byonna mm. singa nalina offisi nali mbayamba lulinga ndi mu state house gavete kankubuulire hmm. nti eyo paaka netugikola ki netugifiirwa sebaana kristo tuli geti mane tuli fandithe muyindi hard to era mwekambabuulire oyo omukazi nama yanja florence yali mukampala muno nayagenda okubeera deputy hmm, nga deputy wa sebagala hmm. naye awagirwa bafere awagirwa bamafiya yes era era nama yanja bwe yali agenda okwesembawo mu constituency bakuba nsambu abaina ali mu benyini be bakuba nsambu why for two reasons nsambu ye musajja mugezi nnyo ali ne bill gates mhm. akola ku bigundi zino zemulaba ezo nsambu is a highly intelligent man kakati president museveni i think 10 years ago agenda mu america mhm. kati bwagenda mu america asinkana bill gates birugesa mugamba iwe good leader in africa okweza ku kogundi akwata miliyoni za dola ebikumi ebi abiwa museven mm. bazifera abafere baziba kakadde bategeera nti nsambu ne birugesi bali omuntu ki kati museveni awa nsambu obwa minisita bayali balina obumugjako bwagendewaaba okwesimba olimuga yavuma kabaka nga bamafiya bebakikola abali mu gavumenti baba buli ennaku bbiri tulonde hmm. prime minister mbabazi yaleeta motion mu parliament eteesa ku identity cards ezinvolvinga nsambu agwe mu kalulu ewaabwe two days befe elections kyobala nrm nze njimanyi thats why they fairy to defeat me kakati nama yange oyo hmm. bamuwa emiliyoni lukaaga tulirokaeti akuba ensambu era mu buli kibuga kyonna ekyafuse city abafere bayinamu ebizimbe tumwebaze talina kibuga mwe talina bizimbe buli gyewalabye nga esiti efuuse siti balinamu ebizimbe kyova olaba bamwina ali masaka omukazi ono era florence yemeya wa masaka mm. mufere bafere be bamuwagira amutering yo si wa dp this woman yali wa mukampala ein mm. is it not a miracle tubite petemeene kampala ntubyemeyo mupansaka kakati mw abantu bamwabo nze yampita emirundi mingi they share the name with one of my wives hmm. florence namayenagana ogenda musisinkano kuba mumanyi abamukozesa nti buli lwowulira city ekibuga city buli wamu tumwebaze ne banne buli ekizimbe buli gyeberevetinga nti city mafia erinamu ebizimbe nabasajja abo sente bazijja ludanti kati bawedde kakati ekyo kitegedde nti nakibabuulira ddi mm, ddalonga ego mm. nti taxi paaka bagitunda naye batufiiriza nti olwali twali badde omusajja aleeta idi onujizirunumaninaye yafudde naki abaana tebaliiwo kati ettaka lyonna balifeze ebyenzi byenjagala mu documenting nti by the time what do you go with ogenda bwereere nti gwe nali mwana muto mu 70s hmm. naye mu kibuuzo baatubuuzanga who owns the largest eh, company bus company nasulwa budala ayinaki nasulu mu 79 yadduka nemmotoka nsanvu mm. nasulwa budala yayina ku akawunti ye kenya emiliyoni za kenya nsanvu nga zogerekekako era baziwa bazi lule nezidda ziyambe eggwanga kati nasulwa okumuteeka mu kkomera kutya kubawaabira hey. Eh. bati balina buyinza kukwata ku sente ze museveni yamujja eyo naye nasulwa ayina kyebbombo gundi ono haji sebagala mm. bamuwa edduuka fabulikaani mm. nga ameni agobya mm. abayindi ne bamukuba ekifaananyi mu taifa empya sebagala ng'akutte sente bwati yanga miliyoniya nasulu bw'asoma ekifaananyi kya sebagala ng'akutte sente nti yanga miliyoniya <laughs> n'amuyita n'amugamba ovuma ffe bamaje bwe twali tuwamba gavumenti waliko abawamba gavumenti maliyamu ngu nasulu abudala ne moses ali mhm. amiri adirane tupombo mhm. yali yekwesi mhm. nebagiwamba era nze banasulu sibanenya bawamba gavumenti nga baana bato nga balina pawa mm. bamaje mm. balina buli kamu mm. era nasulu tammanyi but i fought for nasulu nasulu siyetta walugembe nasulu siyetta walugembe nasulu omusajja yatta walugembe yali mu ddwaliro ne bamubulira nti walugembe bamusse yali akubiddwa loketi e tanzania hmm. yeyasalako walugembe obusajja nabumuteeka mukamwa vuta sigala nasulu yali tali nawo naye nasulu yaddira omulambo gwagundi gwa francis hmm. walugembe naguteeka ku piikapu nagukulula masaka enduluzivuge si yamutta nasuwa ira nedukamu yayingira nakuba receive bwati amuyambe why walugembe jikowoze francis walugembe was a hated man mm. abaganda bakimuteekako nti eyabuulira obote nti emundu ya mutesa ekolera ku masanyalaze nagasalako mutesa tiyayina mundu yamasanyalaze it was a submachine gun wali olabeyo emundu eyamasanyalaze kakati abaganda bakiwayirizani kubanga francis walugembe mm. bwe yamala yayimbira nnyo obwa kabaka yekka ate bwe yavaayo uh, uh, bamubuuza francis haven't you fred with mutesa twamulabula nagaana okuwulira his conduct era omwana wa walugembejo owa francis walugembe hmm. yajja ewange nga pulezidenti abagambye babawe sente nemugamba gwe famiry yammwe ebikonda emu ti sente muzisabe empola ah, ah, ah. ye museveni ye reconciliator yawerera omwana wa yusufu wagundi president museveni yawerera omwana wa kayiira mm. ono gwebawa omudaali nagoba kamuyiira mm. was educated by state house yasike nkugamba banyarwanda bebatta kayiira kayiira ozikiridibalwejema olwalyo anti yali abataddeko olukongolo nti bave mu maje kayira nga yali ku banyalwanda yene mu 79 bwe yali museveni naddira lwejema n'amujja mu maje n'amufuula driva we nga kayira yabiriko ne pawulo muwanga abanyalwanda muve mu maje kasita olwanyisa abantu abo baali tebanategeera kudda waabwe baitebanategeeraso hmm. kakanimbaga nti eyo diru ya kampala twagikolaki twagifiira kukintu kyawalugembe era nti walugembe nkugambye nti francis walugembe abantu bamukyawa nnyo bagamba nti emundu ya mutesa mutesa mukitabo ekyanyonyola emundu zeyali ayinababantu for the first time bawulira esabu mashinigan kakati bweyasirika mutesa akubuulira saina reinforcement nga sigisuubira mm. omusajja mu lubiri mwalimu ente mm -hmm. n'endogoyi mm-hmm. kakati nebazisumulula nga sikyalaba mm-hmm. n'amasasi gange gagaweddewo naye muteesa kunyumiza olutalo omanyi ggwe nti eyali kamanda muteesa baali bamulekedde abaserikale ebikumi ebyo abamukuuma mm-hmm. under the agreement kakati kamanda w'amagye ga muteesa yali musajja wange ye ng'alina oluganda nemirya mukobote kwolo teyajja kamanda teyalabika ye yamanya anti enyonyi <laughs> enyonyi oba teyayisa enyonyi mu lubiri hmm. era muteesa yali abalindidde tetufunangako musajja muziraalinga muteesa hmm. wano because muteesa ye pulezidenti wa uganda yekka eyadduka after fight muteesa new hmm. yagamba nti nalimba manyi nti bajja kujja kubanga obote yaleeta enyonyi nezirambula olubiri mm. obote nagamba nti mu lubiri mulimu ebyokulwanyisa nsindise poliisi eyaze mm-hmm. era muteesa akubuulira nti nekyemisana ekyeggulo ekyasembayo twayita bukundi natusomera nakolaki mm-hmm. era muteesa akugamba nti agasajja agasooka okuyingira olubiri mm. nagalaba gayiza ebifaananyi byange nenkubako kumi was a brave man yabategeera nti bajja mm-hmm. yabategeera mm. nti bakola ki naye naga nti nali nali natuma abantu nali njagala kuyitira kenya bagenda okumbulira nga akaato kange akali kuleka victoria bakasizza nensalawo mpitirewa nkwate egindi noza ne uganda mba nesudde emikono gyange bwenkwata tanzania mba nesudde mu nyerere mm. wekusalawo mpite ekongo era nalabye owobuzaava nga alimba yayitira wapola sebambi yayitira ki muteesa yayitira lubaga hmm? gyebamuwa ekyambalo kya faaza anti ayitira ekongo abayekera ne bamukwata hmm? abayekera bekongo bamukwata <laughs> kubanga obwakabaka bwa buganda bwalina omukwano n'obwakabaka bwe burundi era ebujumbula e, e baga nti aveeyo muteesa yakomerawo mu uganda mu nyonyi y'emigugu to berigiamu tebereza abadde pulezidenti wa uganda okubeera mu nyonyi y'emigugu entebe yali mu nyonyi y'emigugu yava ebujumbula n'agwa entebe ngaenyonyi eraga bubirigi naye komanyiko ketegeeza abadde pulezidenti weggwanga okubeera mu nyonyi y'emigugu n'olaba ekisaawe kyentebe <laughs> naye bayiga mumuli ebatumwine nga bebajagala katonda abaleetera e- e- okumulisibwa naye temukukola nze siri jasimaani nnyo but I know I have miracles mfune egundi e, okolesebo mm. me I know pakati mm. echo chikubulide mm-hmm. neganti project nti amini bishop dungu amuyita ekatigondo waliyo fundraising kakati dungu naye yali akkiriza mu bwokwa bwakabaka kyekyamumi obwakalidinaali Eh, yali agala nyo obwakabaka mm. was a traditionalist mm. as opposed to joseph kiwanuka mm. eh, vatican nemumma naye titi yabuvaamu mm-hmm. okatuliki kakati dongo aba ali katigondo nga batadde fundraising amin bwe yatumira abaana be nti mbawadde museminaliy abaana natuma bamwanga baani waayi abaganda mu kuwaana amini bamugamba ti mwana wa daudi icwa ayina gye yamuzaala egyo yagendanmuseveni muzukulu wa katongole bajja musimbira omutuba eh, wante mm. eh, obote ye bwete wamamba mm. gundi <laughs> okero mm. olala bali bamutumye sekalaala profesa omenye omuganda ayinza gwe mirundi najako ne galubindi <laughs> professor but flattering mm. era baba sembaga nti omuntu bwakuwana nnyo yolanga enfufu n'omujiira maaso abalimba abayina kyakunonyako eh mhm. akasajja konze sikawulira naye kavuma nnyo ate obutegeera otya kootabulira these are not honest people Hey, amini yaita abatakatabaga nti radio tanzania omusajja namuga nti fe radio tanzania sigiwulira naye bakuvumirako nnyo yamuyolerawo Ah, tujukulira ah, kwaliko nyakatu simanyi nani kabogero radio tanzania dar esalaam nga tujuwulira nga bakitaffe bajiwulira mu lusuku nkugandi bisopo ddungu yeebaza abantu bonna abayambye ku mukolo ogwo bwe yayanjula erinnya lya francis walugemba abantu tebakuba mu ngalo mm. ayina engeri yakikolamu ne munaffe francis walugembe wuyo ojogera ekisajja ekyali kikubiriza mulondo Eh. omulangira mulondo mm. omulangira mulondo yagenda mukuziika kati bwagenda mukuziika ekisajja ekyogezi bire ebisoma eh, ebirango byabafu mm-hmm. nekigamba mukasirikiriro kano mm-hmm. tufunyeyo omugenyi ow'enjawulo mm-hmm. omulangira labi mulondo eh, kati mujjukira bulungi nnyo omulimu omunene gweyagalwa ku federo ne bavuvu nvuvuvu abaserikale bakota mulondo okuduka bali bejamutirayo wdgo fenyafe yatugambanga nti nembw emanyi gye batajagala wdgoiiwy i never entered their office i don't go to national functions have not gone back to state house for eight years uh, no tiimu eri mu state house eyanwanyisa akakundi hmm. kati ate gyebali omukono agamba navumye nazaalawe puresident nampita mirundi novuma mukazi wange hmm. nkamuzeisinavuma kumukyalawo mama muvume wayogedde ki hmm. ti abasajja bambuuza abamawulire nti oliye omukyala nga yavudde mu byobufuzi mangu ate nga yasangawo bbaawe nembagamba maama katonda yeyamuyita era yamuyise gwe obuyinza bwebujja mu delegation conference olina okumala okudda kyewayogedde nti ye kale kola apolotoni muganda ti kale maama bwaba yantegedde bubi ngenda kukola apoloji omanye okumanya museveni anjagala hmm. twatula ne museveni netukola apoloji eya mukazi we nga e, e, e, yakuwa engeri gyoyina okugiwanga kakati tugikoze gimpe ngitwale nakomamu nagamba nti mama kkiriza okwetondako hmm. kitwale mawulire lwaba ogwo nakiremesa pulezidenti nakomamu nagamba nti wa ekintu kyaffe nga tekyafula mirimu ga mukoddomiwo ayagala kungoba wano anti batwanyisa neŋŋenda ate kati batagala ate mutagalaki nagenda ewaffe mu nsozi nekaba mujja kusasula ewaffe eh, hmm. nze kati bankola ekintu ngenda waffe anti nze siri ordinary hmm. no nze siri ordinary amatati anordinary kimani bingi nze kati bankola ekibi nga ŋenda kati kiba kivudde kunze nga kize kuki nabawulidde nabadde mbalabu omu nagamba munne how am i going to make this man nzisobole jijja mm. lwansonga ndigenda kunyonyola mm. tumuyandala ensi mm. kakati nkugambye tiprojekiti lwagikolaki twagifiirwa kakati wajja omusajja omulala omuwalabu bibavumane kati omuwalabu omulala najja nagamba purezidenti nti ebintu ebiremera nnyo emumbaasa kenya yakwata emotoka zaffe enkumi ensi nezigabira southern sudan anti twali mukusasula omusolo nga ziremeddeyo omanye nti gweoyinza okulagiriza omusolo negulema anti omusolo gwalema oyo mutali wange onakola efujjo omuntu yamuweereza esimu yabukadde mukaaga mhm. naye nga ayina okusasula akakadde kamu nekitundu mu revenue authority mhm. nemugaa kati yakwadde esimu lwakitazikusasulira kani gwe esimu ogisobole eyo ngaesimu eriko omusolo gwaki kakati yagikolakisi yamanyi oba yagwa esasulire oba yakolaki naye kyenkutegeeza nti oyinza okugenda e japaani n'ogula emmotoka ya dola enkumi ezi ekikulemesa musolo gwawala eh, kakati omusajja mm. yajja wano nagamba pulezidenti nti njagala kukolera aninland port emalaba e ngaebintu byammwe byonna ebiva emumbaasa mbibayolerayo nembiteeka ku ttaka lyammwe nemusasulira wano mukifo kyebintu bye mubikwatira luddawa museveni aidia nagigula the first time i saw museveni disagreeing with erete mulwana mulwana yayina bitulera yayina biki nebamutuma museveni nabagamba why didnt you raise this issue kuba bwe bamala okutta leerwe bo beterawo ebimotoka kyobola change mu uganda tesoboka mm. nti if museveni wants to construct a railline ate bano ab'ebimotoka abakolere ki kuba gurupu gyatula nayo to decide for the country okuzzaawo leero erayini ye gurupu eyina tuleera ezikola leero ezetta teyinza kudda kyenbuuza eh. lwaki tebaanti eh. kyenkubuulira oluguudo lw'eggaali olukadde leero eyasooka mu uganda mm. luyina mita ana kyekinaana lwaliyisa mm. eyo baluyisa mu ewantu basasule abali mu gavument ne museveni baabala oluguudo ne bazimbayo n'amayumba ag'okusasula this is why tasobola kikola okujyako ng'afuusa dikiteeta nga amajege egaze ne gabagamba kati nabagamba nti pipeline eyo twazuula amafuta museveni nagenda e, e, gindi museveni yagenda mu arusha nabagamba i want to inform you we have discovered this african oil in uganda mm. nti mafuta gaki era nabagamba nti i suspect nti ne burundi eyina kuba enjazizo ezimu kenya yazuula amafuta nga twagazuula dda kenya is an exporter mukiseera kino agafe tegasobola lwaki pipeline wegenda okuyita wonna bagulawo era bwanagamba nti gundi comparsary confiscation nga baddukira mu kooti ngaomulamuzi waabwe gwe batekayo ngaagamba no ekitegeeza nti mwe buli kyemukola kyonna tanzania egenda kuzimba pipeline etuukewa naye nga musasula animpute pipeline nga temuyinamu naddoziriyingiramu okitegedde nkugambye tanzania erina eh, public land ye ejjakula oluguudo ejja kuzimba pipeline tesasula terina compensation gyekola okujjako okusasula abaki kakati tanzania olwokuba yeewoza esente okuzimba pipeline pipeline mujja gisasula nga temulina amafuta gagendamu anti gwemwazuula okukola pipeline ogiteeka eriyo egatte ku ya tanzania hmm. wonna baagulawo mm. you must compensate them tanzania yagala kuzimba waayo tulina kuzimba nga kenya bwe yakola yazimba ewaayo netuneivasa e eyamwe tenakwatibwako kuba bapima walala kakati omusajja omuyindi yaŋŋamba nti jangu ekenya neŋŋenda mm. naga nti nakulaba mu meeting okolangaani naga nti genda ogambe puresidenti siridda mu uganda abasajja baŋŋamba nti okudda mu uganda okukola enobba watole millions era ekyapa weyali agenda okuzimba gundi eyo omusajja mukulu bamulumba ekyo nemubba emigga egitta omuntu ekyapa nebakimugjako abanyina ekyapa mbamanyi naye basajja wakikakya tebalumirwa ggwanga lyabwe nebannauganda naye tebalumirwa ggwanga lyabwe nga babasalamuyes tebalumirwa ggwanga lyabwe museveni lwaki yesembereza abasajja kyenkubuulira kati museveni mwekyakole ki museveni yapuluvud timukole aninland port nebakubira omusajja essimu ntikolinnya mu uganda nga tutwadde bukadde bwa dola butaano sasi mu mutwe ajakole ki yaŋamba nazitwala walala kakati mutunuulire nti omukyala omukyala oyo aisongole bilivu nti muwala wa gadafi mm. mukazi muitale naye yafaanana gadafi n'amumalayo hmm. pulezidenti bwe yakyala eitale omukyala yajja n'amulaba ntukyala neewuwe hmm. n'amugaa nti njagala nkuzimbire modern hospital e, e uganda ng'abantu abagenda yindi yaluddawa tebakyagenda kubanga egm egenda ekola hmm. ne dayana yaliwo atwine yaliwo kakati omukazi olwokuba yali amanyi obubbi bwa uganda n'abaga nti nze mumpe galanti nti mujja kunsasula sente zange paalamenti ya uganda nekola endagaano n'omukazi ne bajapuluvi hmm. ettaka lyebamuwa ku mukaaga ebyapa bifu mm-hmm. tanzanian example where you are going to pay tanzania for an impute pipeline nakino ekyentebe palamenti garantied okusasula omukazi ono kati musasula looni y'omukazi ono naye tewali we bazimbi dayana atmuntebe ekyokakawenenyeza museveni ti dayana yaali asobola omugoba tusasula looni eh, eddwaliro eritaliyo yomukazi yabategeera anti kati yemusasula omukazi yagenda mu banka neyeewola looni azimbe eddwaliro sente nazijja babala interest naye eddwaliro lyamwe mwali mugenda odizimba ebyapa bikonfulikitinga amini amini amini emitwe gyali gudde wali kakati kyenkubuuza hmm. why do you blame museveni aloni why don't you blame the parliament that guaranteed Why, do you, why, why don't you have an opposition a member, opposition leader like me? kati kyalya bwe kyamala okulya tatakolera kati kibadde kikomewo nomuntu ekyongere kiryetemuyina kakati kyenkubulya okitegedde nze singa teyali kolagetomwebaza jokimbo bebakwasa omutwe bamutogo bagwasa abantu bebakwasa omutwe nolikonsi mbuprogulamu ziveeko genda ojako eyanyoko dayana atwine taata we bebasajja basatu lwakasiisi beyatta dayana atwine gavumenti alabijiribaka ngaayagala okwesasuza taata we yafa olwokuwagira obuyeekera nabera dokita wa president namugamba now i want to treat the nation oyo omukazi mhm. ayina mulamu wa franka tumwebaze museveni ali evuma franka tumwebaze nemwenda bebasiza obubbi mugwanga muno buli kintu kyonakyonakyonamwebali kyona obusajja bufu bubbi bufeera obusajja obo mugende mupabiri mukoti mbakubembabalewo lifu naye museveni yagamba bwe yali aleeta abacuba baali batta abantu nga babajja muoganizi mm. ne balemesa abacuba okujja kubaali bali tebayinza kujja kutta bantu mm. bajja muoganizi mm. nabagaa nti omuwala wakati w'emyaka ekumi n'omukaaga nasatu nga talwangako obulwadde mm-hmm. bamujjamu oganize zonna ezizaala agula obukadde bwa dola musanvu era oyo omusango mugulaba ogona omuwala omuvubuka gwe bakwata ngaayo kyaba abakal enakulabi mwalabye kutambula yitera okubanga mufu teguta okulo okulo okulo okulo okulo dairekita wa saidi mu nyumba y'omuvubuka oyo mm. bakwatyemu 10 biliyoni yayina n'akuuma akadurilinga obwongo nabo babutwala katulina omukyayina ayina wano bisinesi yamaanyi olumu ndijogera mm -hmm. ngaennaku zomwezi tano enyonyi ya international criminal court egenda kulaninga entebe eyagala abantu kkuminabatanoyes eyagala abantu kikumi kumi nabatano lwakutta mhm. abantu mumalwali kubajja muoganize kakati basajja nizi nkaaga mumusanvu nkaaga mu babiri babetaaga mhm. babadde bawereza mu serena omukyaina yatemye yagambye <laughs> yagambye nti kaŋŋende ewaffe kuba ye amateeka gewaffe gabikewe yatemye omukyayina yatemye yaleseewo muwala wawa naye nemayanjogera oti eh, eh, bisinesi yebakati tomwebaza azinawa mwemwomulabyeko mumawulire eh? buli eyansonga mwolugala ajja kutemba ennyonyi seregerwako kubanga bankubako nenema ejjooko lyonna eribalimu sijja basonyiwa siribasonyiwako ne president yetalaba hmm. nti babadde bawereza mu serena ku zoom baba wa millions of dollars 3 jule mhm. jule baji wa millions of dollars 3 kati abasajja bali befudde bago byabala muzini bago bane balo yababagala kati heke enyonyi janga tano boba agambi hmm. oba mutembo bate mutemba hmm. kasete mutemba fenga tubadikira linga munsi yonna they will die here fugitive ola vivi vavagomba ate banaddawo noyogera nti ababadde bebabadde batira abantu malwaliro dayana twine yagamba nti amateeka amabi agaliwawait kakati ekyo kitegedde nti president museveni bwe yategeera nti muganya abakyuba okuyingirawo hmm. yakwata abaana makumi aga badokita n'abatwali buyindi basome baspecializing hmm. gwe baawa sente nga buli mwana semesita bamuwa padiemu wadola emitwalo egyo akutte abaana bameka bagenda basatu ezaserera abaana abiri musanvu bazibira mu state house kyewabuuziza mm. nti are these ugandanis or not ugandanis because you have frustrated museveni's bringing of cubanis mm. what were the purpose of cubanis abaana bafe abasoma balina ekizibu nti bwoba tonagenda mukintu kitegeera nakyongera kyogerako omwana dokita okufuna masters aspecializing ayina okuba ngaakola mu ddwaliro lya gavumenti mm. bwagenda mu america nakomawo mu advance countries bamuzaayo wano omwaka mulambe obeeki mm. tufulasesiyo kakati ekyokubiri ye museveni kyeyava agamba abacuba bakola institution E- ekolaki eya afirika ye castro yagamba hmm. sijja kugenda bweru kunzijaja bajja kunzitirayo nazimba ebibyewaka like mi hmm. nze tuyinza kundabako <laughs> mu ddwaliro nina kiriniki ewange hmm. kakati abaana tebagenda abaana bali abasatu bwe bakomawo babanoonya babatte abaana ne babalemesa okulaba museveni why if they meet museveni museveni wirunu nti tebatwala asatu as yad directed batwala basatu nga sente bazibba wanudde ojja kumulaba omukozi bwaddukko bajja bakwata arrested bajja kubanywera wano labadduka nga obujozi bwonna bubawedde mu mutwe amutering youbakabanga amyuse nga zaali amutering this way we are heading <laughs> mukulu kagame enfuga gyafuga mu lwanda nga niyava wano omusajja awamuseveni ya democratizinga nti palamenti eganye nkubaolidde ti the parliament that guaranteed this Italian woman that if by the for us, punish us, if you don't start in the time, we shall be paying you money for our residence. Eh, kati omuitale tumusasula at one time mujja kisanga ngaomuitale sente zemutumusasudde sizimba e, e, egundi if what's the interest yifu de kumukaga landi balirwanira kanti weyava landi yereseweya anti awo bagala naye abantu babagamba nga bukyali n'abaana ba dawudi kyo ne babagamba nti ettaka eryo lyaffe siyatukiyita bwe tuti hmm. tukiyita gundi eh, tukiyita tutya nti do you take responsibility before you bought due diligence mm. how can me nzitibanzi bangako mm. how can government people identify a land erimu qualos lwakitbamasasilwakiogera abantu bamuti bba bakola ebintu ebyo wati the same bo tebafiirwa nti kakati ekyo kitegedde hmm. kati ate katumba azimba inland port ebusaabala we would have had that inland port in mm. Malava long time ago. The the the red line the president is identified the bottlenecks long before. Oba chichawa ya Uganda yote tumujitandika ngako ya Kenya tuze na Ivasa. Abaganda baka nti umusawa abangu umulikana kuonyeza abangu. Yes. yes. There is a corruption in the Kenyan railway gundi. na ye yaabwe etuuse na yivasha uganda tekolangako we are equal partners in the east african community how <laughs> Nima kakati look hmm. kati mwenabo nge museveni yatulookinga hmm. nga covid wawo. he took the initiative kenya teyalookinga kubanga akawuka kano Kapalizing economy hmm. Baru balwawo kugala kenyatta international airport mm. nabaga nti kenya yalina millioni of masks ndooza masiki ezo zikola mu mukka olwa terorism yes. kubanga abazungu bayiiya ebintu nze nali mwana matu mm. mu myaka gye nkaaga nendaba edistributi ewandu nga omuwala agamba omusomesa nti gwe wanfunyisa olubuto omusomesa namugamba nti nze nakozesa kapiira kondomuzanotikamifor the first time mm. babulizanga dulex zali zyatenda longo time mm. ago as a, contra a e contraceptive mm. we are seeing economies for the first time ezaaliwo kondomu e zaaliwo mm. longoego nga baziyita dulex mm-hmm. olwenziku eyaliwo naki mm. kakati abazungu abo kirabika kenya yali eterese millions of masks akawuka bwe gatandikira echina twasoka kulowooza tekagendakoyansi yonna mm. the chinese bout masikisi from kenya anti nga bekenya tebazira bamugaso bali bazeesete terrorism ngaekibuga kigira ndozamukka eh, guno hmm. yes but i wonder how kenya had stock pirod those masks abachina ne bazitwala kakati today you are rushing to kenya ne don't you kubabasoma international relations navuga nti one of the reasons the achievements of Museveni rejuvenating Uganda's image ku mulembe gwa Obote moyi yakwata ensawo za sukaali kumi nazikanyigwa ebusiya bannayuganda ne bazirwanira muinaga hmm. nti if I knew where there was peace I would buy it for Uganda Museveni agenda okujja wano nga omu ava Kenya mm -hmm. amata tebagalabako galimu ebyakiragala nekyenvu amata ga kenya agatafu gakampuni yakinyata kampuni yakinyata yegakola mm-hmm. kakati musabe nga bazimbye kisuumu papasire tusaavu uganda eh, mm-hmm. kakati musabe naateekawo kundi we are now lashing for kenya for oxygen ewaffe tewali naye puresidenti bakulembera nabo anti nkubolera nti pulezidenti yayimiridde nagamba dayana nakugamba ki dayana nagamba nti amateeka ago ga procurement that is a stupidity why amateeka kati gakyuse oxygen najja mhm. the same law bano bakola akavuyo kati akavuyo kaoxygen babala museveni nti agenda kwewola sente era nze mpawulyekandi predict nze sibagamba mm -hmm. nti akawuka tekaliiwo akawuka wekali mm. kangi naye akawuka bakakolemiremu akabadi nga bwe bakola mu nzige nga bwebazze bakola buli kimu kakati akawuka kano okuva museveni weyaleesa esente ziyeewoza ebweru nze kuga nti abaana bange basawo Ah, mukimanyi nti amalwaliro kati nebitanda gyebiri kasita sente zezibaddeyano nebazanya akabadi kuba bamanyi museveni musajja mukulu museveni musajja mukulu okulaba ku tivi gundi afudde kasita afudde nga baddeyona bazina amazina nga baddeyona bazina amazina nga bazina amazina kati sente zazze ye nkugambye some hospitals are empty the bedsare there lulibakoze akabadi kaabwe kakati covid yayita mu feza ezezi esooka museveni yagituwonya eyokubiri nebagizanyiramu kati eyokusatu ejabatwala nabagambyenabagambye amuseveni tayinza kukkiriza nabagambye nti covid kaloolo kajja enkoko ku magi kabusa seggwanga mubire kasula <laughs> sekoko muswati hmm. abantu bewa bamukiriza dda awasa buli mwaka hmm. naye muswati amanyiddwa gyali hmm. yetuse ne bakazi be bagala kulonda why yasuspendinga negundi puresidenti aba african union bamutuma ewa muswati nebamugamba nti gwenga ewamwe waliyo bakabaka gandi toku tumuswati aswazaki kubanga muafirika mm -hmm. munsi yonna ba kings be basooka okugera mu african union mm. muswati atambula n'abasajja be mm-hmm. abambadde obukete ne mu winta mm-hmm. ne balanya mm-hmm. logologologo muswati logologologo muswati logologologo muswati bambala lukabire ye nga ayina enyonyi namba ali ku bakazi ettamaliribweriri kakati pulezidenti bamutuma eh, mm. genda oyogere naye for you no kings ewamuyina ba traditional leaders how do you deal with them gundi namugamba oyo gundi swat ndi nange sibyagala ne mama wange omanyi mu bwakabaka bwaba gundi abo abo eh, eh, eh. Mm. agenda okuzaala kabaka amuzaala bwoku era bwafuna olubuto olutaddamu kulaba bba no the intention is nti kabaka azaalibwa bwomu alabire bano banna abangi ababakazi abalala bwazaalibwa ne baganda be kakati gundi kwini mathe aba ne influensi nene nnyo ku mwana we hmm. ekyokubiri olwokuba bazaala nnyo gundi swaziland eyina abantu obukadde obu abantu obukadde kikumi mu abiri emitwalo kyenda balangira nabambejja Eh. Eh. oli musihafu naye kasayalekasa covid yazze mhm. ne batandika okwebojja era nabagambye nti mwaka gwa 58 mu uganda kyalimu abasajja bekalakasa ne boca embuga z'amagombola balonde olukiiko lwa buganda nga balwerondera mm. muteesa ne bamugamba twekalakasa gwe onywa wisiki muteesa nagamba nti musindika abantu basatu mufuuze mu lubiri sina wisiki kyekiri eswaziland nti ezo riots namba munana namba mwenda people were going to through problems because you must understand the second world war had ended in, in, in, in 1945 mm. kakati obwava ensi yonna yali njavu the extent mumukimanyi nti buganda yawera bungereza uganda yawera uganda yawera bungereza pound emitwala na mwetano gabungereza tijirini nga anti mu second world war era okutusasula bakola emmeeri gyebayita e uganda yalwana ne falkland buganda yawola bungereza buganda yawola bungereza mhm. pawundi emitwalo kumi mu second wadibo era we baali batusasula ne batuwa ekisaawe kyaki ekyewankulukuku kyali eh, kigenda kuzimbibwa bulungi nnyo ne batuwa kino ekyennakivubo eh. mutesa tumanya gondi wadiwo t womemoriyo kakati ekisaawe kyewankulukuku kyali badde kirungi nnyo abafera abaali emengo tutayita tutya omupiira nga kabaka asula bweru nebakibiramu e, kino ekiranga ekisakaata ekyo kyolabe ekyamatafaali hmm. mwebabira seeri abafere bemengo baze eggulooka eh, eh, ababbi abafere abaali emengo 95 ngera emengo bakiwalabye malegebali <laughs> bobaali tebogerwa fetbini tubogeza hmm. nga tebogerwako alabe kabaka mukama omanye nti balina amateeka g'ensi nga bwovuma kabaka katikkiro bakusiba emyezi mukaaga ewanjabule anti ekkomero lyewanjabule lyali liri wano ewakiseka wanjabule emyezi mukaaga avumye kabaka ah, avumye katikkiro n tubawulwa buubi ne baddu katebanyega bayanukulanga omwongera yikiro bayanukulanga banga atula ku ttaka omukulu w'ekikabwalega engalami mhm. omutwala nekanzu terinye mulumbe emmere mulye eh? naye olumba enduganya olumba oluganda wajanjaba ku muzukulu we babadde bamuyitana situka situka situka situka nekkanzu yo fekatonda <laughs> atuwadde firidom tutwala abakulu b'ekike emisinde nekkanzu zaabwe olunaku lumunaseka nali munte zange ewaka nga nyambadde ekibale kyange kimpi nefuire omanye nti ezinyumirwa nnyo taaba nefuira fuu kakati nekayingira buno busajja bwakabaga obunonye busuulu nekayingira gwe gwe mulaalo gwe musajja wakabaka owamuno namulaba <laughs> nenzijako enkofiira <laughs> nekalaba feeri katomera geti bu nekakomawo nenzija nenjikagulya nekatema bwe kafulumaera kagwa bidu <laughs> mukomangawo what i'm telling you mm. nti unless mutegera how these people operate mm. nti we don't have an opposition leader base ye supported etotolokodawe hmm. nga alina bano bafune sente loni ejja kakati amaze akomawo katimbwa alimba abantu bebesi gye komawonero tukukube musajja gwe kati likomawolirye sente ate bamuwa waabwe era nza bano abaana babobiwaine batukoledde ekirungi hmm. abasajja abaana abo babobiwaine temubategeera bamuwanga kivundi hmm. bakolaga ne babesi gye nebabazuula nga batwaibulist oh, nebakizuula eh, nti ate museveni mulungi okusinga babesige hmm. kubanga besigye yabayita ewuwe bagenda okulaba nga faamu ya besigye erimu dola miliyoni kumi e, eri wano mm. e ettaka lyalina pisira mm. bamuwanga kivumbi mm. bagenda okutuleba nga sente bwe zijjabo tebabawa basosoze babesige mm-hmm. kakati bagenda okulaba mukanyakaana bamukuba emiggo nga balwanira wali matembe teyavaayo bakwatanyakana ingrid kubere mhm. matembe yafayo nepolisi nemwetondera nemuliwa kati bagenda okutegeera bamuwanga kivumbi ngaate bamatembe bali wasi babesiye bali wasi kakati yebakolaki bakifunyemu nebategeera nti abemengo babagula mayuga yalyodda sente kabaka kabaka awagira akasajja kanako biabaganda mubukedi kaduka misindu akasajja kan kabusemba nekulubya ensejja balamula anti wulira hmm. omusajja kulubya nokuba bujingo kandi sojabuluzeemu naye nga bujingo yakamala okubeera chiefu cerebrant ku mukolo gwa mukwezi ogwemyaka ena mwemeka kulubya nakuba kulubya nakuba nebakuba bujingo kanisa gimalawo owa st lawrence mukiibi hmm. accident mm -hmm. bamuŋatika amagulu kulubyanika obusinga mu lupapula lwabwe mhm. ne bakuba nti abaana babadde bamugalamirako nga bamugalamirako batya ntiyaleta kubaka abusinga yali azimbye ebizimbe enanziga abaana bave muno balage muliye kakati kadduka buddusi tekalabika bakanoonya tulinda kulubya nayakke yes buli muganda yenna ali mu gavumenti akasajja kamukubire kamugjayo kabusenga byabaganda naye ngaanti awagirwa mengo kati nga gwe toyinza gamba kabaka amuwadde katyalumu bamubetente naye manyigo oyo aliko ne nambooze era bwe babasiba eh, kasese eh, babasiba bonnabonnabafkyekyabawula tebaawukanangako bonna bafere nambooze ne mayiga bonna bafere tebakyukangako